zwaar gesteld zijn met dat. Ja? Dat is te stellen, maar let met. met. Auw. <laughs> Oh, ja. Au. Oh. Zeg jij dat beest niet water gelapt? Dat is een lelgans. Kijk, loddere lelganzen. Oké. Is lekker? Dat is Wat zei hij nou? Put, put, put, put, put, zei

Wat was lekker. Oh. Oh. Applause. Posso che non viene nemmeno? Ja. Hopla. Åh, snyggt Hè? Ja, dat is hier voor altijd. Hé, nee, nou. Mama, is dat jouw dochter?